Dijauhkan dari segala merbahaya Malapetaka bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke salah satu ustadz yang famous Yang banyak sekali peminat di Malaysia Adalah ustadz Azhar Idrus Dan dari ustadz Azhar Idrus lah Saya belajar bahasa Malaysia Sikit-sikit Meskipun ada banyak yang tak faham juga ya kan Tapi sekarang alhamdulillah Alhamdulillah hampir semua yang dicakap oleh Ustaz Azhar Idrus ini Ataupun yang disampaikan oleh Ustaz Azhar Idrus Saya boleh faham macam tu guys ya Dulu-dulu awal-awal saya belajar bahasa Malaysia tu Saya belajar daripada Ustaz Azhar Idrus saya juga belajar dari Ustadz Don Daniel. Yang pertama adalah Ustadz Don Daniel ya kan. Nah, lepas itu Ustaz Azhar Idrus ini dan juga kepada seorang habib yaitu Habib Ali yang ada di Malaysia guys. Nah, jom kita tengok videonya guys. Di sini ada Ustadz Azhar Idrus Jadi di sini ada soal jawab agama. Biasanya kalau soal jawab agama ini sangat-sangat kocak dan sangat-sangat lucu pertanyaan daripada orang-orang ataupun jemaah yang ada di sana. Jom kita tengok videonya guys. Let's go. Oke, ini dari channel Kuliah dan Dakwah. Jangan lupa untuk di-like, share, komen dan subscribe-nya terlebih dahulu guys. Oke, jom kita tengok. Ah, dah jadi mak ke suka tu. dosa usah kata nangis. Nak baby su nangis comel. Tu nak? Baby nangis comel, berok comel. <laughs> Nak berak comel tak comel. Ah. Tidur comel, betul tak? Ha, belum tidur comel. Mak dia belum tidur, okey lagi tengok bangun tidur. Macam jeput pisang muka. <laughs> Nak lagi. Ha. ha. baby ni tak salah kata udah cukup pala botak comel. Betul tak? Ha. Dah tua kak, suka udah. Tak usah kata nangis. Ha, jadi cukup habis. Tapi kalau kita buat majlis orang guting rambut, sebab apalah kita guting sikit masa tu orang selawat kan? Nah, ha, masa orang selawat tu memang orang guting sikit takkan nak cukur masa cengok gitu. Aha, betul. Luka kepala budak. Jadi habis majlis, cukur ha? Ah. Rambut tu, faham? Timbang. Jangan buang pula. Ni boh dalam wahnyo bukan main, boh dalam wahnyo. Faham? Dada teruk rambut. Ha, ha, jangan rambut tu timbang. Timbang di mana? Timbang kedai Jangan timbang kedai gula. Ha nak timbang kan, timbang getah dak naik eh. Neh, timbang kedamah Letak atas tempat pelik dia tu, dia akan nampak satu gram rambut. Pasal rambut baby dak bergerak. Bukan rambut mak dia dua piko. Ni rambut baby <laughs> satu gram saja. Letak ah, atas tu satu gram, lepas kira harga perak leni lah berapa. Oh kalau dia perak leni lah segram RM50. Rambut anak aku satu gram eh. Sedekah RM50. Jangan sedekah rambut ah. Sedekah pitih ke orang miskin. Berambut tanam. Faham tak ke? Betul. Ha. Faham. faham. Faham. Ingat tak ah? Ha? Angguk angguklah dah. <laughs> Rambut pula pergi disekoh. Ha, pitih buat makan ke dia. Dah kalau kita nak kira harga mah boleh tak? Ha, boleh. tengok dalam internet boleh tahu harga mah hari ni. Hari ni mah berapa sekilo? Sekilo. Mahal <laughs> lah. <laughs> Rajin beli sekilo. Bukit Istana ni kan? ha, sekilo kalau kata hari ni 200 ribu sekilo mah faham tak ke rambut anak kita satu gram maka kita sedekah 200 ringgit faham tak ke pasal satu gram itu satu per seribu, eh satu per seribu kilo eh ha, ratio dia tiba-tiba okay. rambut anak kita sikit dia ada ha, ha maknanya 0.5 gram saja tak sampai 1 gram mah 200 hari ni harga 1 gram sekah macam mana seratus ringgit dua ratus bagi seratus pun tak nah. <laughs> soalan seterusnya apakah hukum orang yang sujud lama sebelum tayang akhir masa semayang beriman berapa lama yang dibenarkan baik masa tayang akhir dia sujud lama Aha. tak ha, tak Ha, kan kita sujud dua kali bangun tayak akhir okay. Nah, tu Imam Allahu Akbar Dia Allahu Akbar Tapi tu Imam bangun Allahu Akbar baca tayak dia tak bangun Ha, ini banyak berlaku dalam masyarakat. Ya, betul, betul. Boleh tak gitu? Boleh. Tapi jangan lama sangat. Aha. Batal. Takat mana batal? Terpanjang. Ha, terlalu lama. Ha, bila terlalu lama, perubahan antara makmum dengan para jemaah adalah keji rupanya. Dia panggil fahish takhalluf. Ne? Keji persalahan antara makmum dengan imam. Imam semua duduk tayat dengan makmum lain, dia seorang tungging macam burung puyuh. Tengok oh, gitu. Ha. Jika imam sudah membaca Allahumma salli ala Muhammad sekurang-kurang tahiyat, maka batal makmum yang masih lagi sujud. Allah. Faham lagi? Ha, ni sebab memandai-mandai. Dia dengar orang mengajar, dia baca dalam dalam Facebook, sunat sujud lama dalam sujud takhir, hak tu untuk semayang seorang diri. Bukan semayang jemaah. Faham ah, tak? semayang betul. tahajud kita seorang Semayang witir Semayang hajat kita sorang diri Tak apa sujud 4 minggu tak apa Sorang diri <laughs> Bang bangun-bangun tu Boleh bering tau Faham ni <laughs> ha, <laughs> Nampak tau ha, Tu sorang Ni semua semayang je ah, Nabi kata Iza rafa'al imam Parfa'u Nampak bila imam bangun mu bangun Wa iza sajadah Pas judu Bila imam sujud Maka ndaklah kamu sujud Neh Jangan lama sangat Betul ha soalan seterusnya macam mana cara nak matikan handphone masa semayang supaya tak batal semayang <laughs> <laughs> cara tengah semayang kalau, cara kalau, matikan handphone kalau dekat Arab guys orang Arab tu ha, handphone taruh kat sini atau kat sini kan ha, lepas tu dia bunyi dia ambil lah macam ni <laughs> tak faham juga lah kita belajar daripada Ustaz Azhari terus ni macam mana istilahnya beliau ini menyampaikan ni kan ha jom mencanggih soalan hmm. tak ada kira tanya aku lagu ni <laughs> tengah semayang cara nak matikan handphone ne? Eh? ha. patut matikan handphone sebelum semayang ni sebelum semayang kita kena ingat sama ni ha. ni tak mati tak apa jangan we bunyi faham tak lagi ha. jangan bagi bunyi vibrate tu tak payah neh ha sebab kadang-kadang walaupun dak bunyi dia vibrate dia gegar ganggu kat kita ha kita tengah sembahyang dah ger ger ger ha apa dia betul saya betul betul bini muda ke bini tua <laughs> ha rohok juga Nah, ini main teka-teki lagu tu. Eh, puno rano mayang kita. Ha, biar ada gegar, biar ada bunyi. Okey. Ha, orang panggil 4000 kali pun tak ada masalah. Nah, ha, betul le ni kadang-kadang siapa kena pesang. Betulkan sah rapat sah matikan, matikan telefon. telefon. Ha, tambah satu lagi. Nah. Hmm. Jawabnya matikanlah macam mana mana cara pun jangan kita sampai batal. Batal tu macam mana? Dia panggil rupa nazam semayang itu sudah rosak. Hmm. Bentuk orang yang sedang semayang sudah punah rana. Ha. ha jadi tak ada masalah. Kita letak gini, ha, kita tengah semayang, bunyi tak ingat nak tutup, kita tekan gini tak batal pun. Ah, ha? okay. ah ha, tak batal pun. Nabi tengah semayang lalu tu natang hok ada ekor cokeng ini. Ah ha, ropang tahu tak? Ah rop, putih panggil dia. Kau ada kepolang lagu still lebih you. Mana? Scorpion. Kalau jengking, scorpion. Kalau jengking. jengking lalu depan Nabi, Nabi tengah semayang, Nabi katak dengan selipar. Tapi katak yang tidak membatal lah. Bukan lepuk, lepuk, <laughs> lepuk. Batal lah semayang. Yalah, tak payah lah rupa semayang. Faham? Ha, jadi perlahan saja. Eh, tengah bunyi, tak tutup. tengah ketak, ketak, ketak, ketak, ketak, ketak, ketak. Ha, punuh. Eh, ha, perlahan-lahan. Boleh. Benda yang berhajat, boleh dalam semayang. Tak? Ha, repuang berdiri kain mulut dok naik. Faham tak? Ha, boleh duduk ambil kain mula. Ikat beraluh. Contoh, eh, ha, gaduh-gaduh dengan kilah kain, nak, tayak awal, bila diri, kain tayak lagi. Faham? <laughs> Nampak tak? Ha, dia boleh duduk semula. Duduk semula, dan akak bangun, ikat perlahan-lahan. Okay. Kilah perlahan, jangan berok, berok, berok gitu. Batal semayang, faham? Perlahan-lahan. Ha, perlahan-lahan. Hmm. Soalan seterusnya. Hak mana sebetul rapat kaki Gama tak buat Rapat tumik lagi susah Rapat bahu ha, Tiga Dalam bak solat jemaah Hak mana betul Rapat kaki Kaki rapat Aha, okay. ha, Rapat tumik Tumik buat pergi kawal tinggi ni ha, Macam dalam Facebook banyak ni Kena buat pergi ni ha, Tumik yang ni dengan tumik yang ni Buku lali setuh ha, eh? Atau rapat bahu Hak mana sebetul Bagus soalan Pasal banyak sangat memandal-mandal ni. sepuluh betul. ustaz, sepuluh hukum tu baik. Faham tak? Ha, dua puluh orang ustaz, dua puluh hukum keluar. Pasal apa? Pasal masing-masing ustaz perasan. Bajet dia tu ulama' dah. Dia bajet dia tu ulama' muqtabah dah. Jadi sepuluh ustaz, sepuluh hukum memandai-mandai. Ha, ha, ustaz ni pula, ustaz miss Dua minit jadi ustaz lalu. <laughs> Faham lagi? Nah. Tengok orang jadi ustaz jadi ustaz tak. Nah, ha, lepas tu sarah hok tula aduk pusing. Neh, ha, kisah hari kiamat alam malaku. Pahala malaku Imam Mahdi. Ha, anak ngajar bab haji ke bab apa dak reti. Ha, ustaz mi segera dia. Neh, ha, lepas tu berharam bang sekali cakap. Neh, dengar baik-baik. Ulama tidak ada yang kata kena rapat tumit ke tumit. Aha. Tu ulama Facebook dia panggil faham lagi mazhab facebooki mazhab Facebook. yang kelima dalam Islam dulu ada Pak mazhab je Hanafi Syafi'i Maliki Hambali lima yang kelima facebooki faham lagi tumit kita ni kena kakang ketumit ke orang sebelah kumit air ni buku lali kena orang sebelah jelas ulama-ulama kata jangan buat macam tu Faham lagi? Faham. Itu bukan alam amalan para sahabat. Tidak disebut dalam kitab-kitab besar-besar tak sebut. Tu yang dia ni tak mau ikut ulama sangat oh. Nak ambil hadis tafsir sendiri. Jadi lentang pukang habis. Faham lagi? Dalam kitab Fiqh Muqarram, pak-pak mazhab tidak mengatakan kita kena kakang siapa kena tumit orang sebelah. Betul. Neh, rapak sah ni apa makna? Rapak bahu saja. Ha. Bahu saja kena di orang sebelah. Ada pula pergi kakang gitu. Faham tak lagi? Neh, ha, kakang, kakang, kakang, kakang, kakang. Dan ni dia tepek gambar di, di masjid, gambar kaki terkakang terkakang terkakang nampak jadi hak lepas-lepas tu tak betul belaka ya? ha ni mari buah baru hak ni tu jawabnya hak ni lagi tak betul faham tak ni ni semua ni pandai-pandai belaka hati-hati banyak sangat dia ni cakap agama mengaruk habis tolak eh, pandangan-pandangan muktabak buat pandangan sendiri ambil daripada hadis <laughs> nampak tak pasal apa pasal kita sudah belajar kita ni BA syariah ha, layak setarah dengan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala faham? Ha, ini masalah Neh? tak betul faham? rapat kaki ni tidak betul rapat ke orang sebelah tidak betul yang betul macam biasa sekadar sejengkal dan bahu saja rapat batu kata imam dengan mula istawu sufu fakum wa atadilu nampak ha maknanya rapat sah betulkan sah neh rapat bila kata imam kata rapat sah kita kena tengok bau. Rapatkan sah, tengok bau, sentuh bau saja. Bida'ah terbau akhir zaman, tengok tumit. Biar belaga dengan orang sebelah. Faham lagi? Rapat sah tak ada kena-mengena dengan kaki. Rapat betul. sah, bau. bau. Faham? Kemudian betulkan sah, tengok tumit dengan garisan belakang. Jangan lebih. Hak ni tak apa, tumit kot tikat, tak apa jari. Hak tumit. Faham tak? Biar sama tumit. Okey? Ah. Faham. Soalan seterusnya. Seorang bayi, baby baru lahir dia ambil oleh keluarga angkat. Disusu oleh ibu susu. Memanglah takkan bapak susu pula. <laughs> oleh adik kepada ayah angkat tersebut selama dua tahun. Okay. Batalkan wudu ayah angkat bila sentuh dengan anak angkat bila balik. Bolehkah ayah angkat jadi wali pada anak angkat? Bagaimana tetap adik beradik laki-laki kepada ayah angkat ibu tersebut <laughs> untuk soalan satu dan dua? Baik. Abang ambil anak angkat. Adik menyusukan. Ha, faham lagi? Ha? Faham soalan tu? Tak faham kau? Kita ke puang. Okay. Kita ke puang, faham eh? Kita ada abang. Abang kita lelaki ke puang? Lelaki, ya. Lelaki lah. Ha, biar nampak lu, nak suruh nampak. Eh? Abang kita lelaki. <laughs> nampak tak? Abang kita ambil baby. Anak angkat, adopsi dia panggil. Uh -huh. ha? Atabani, mengambil anak akak. Okay. Ha? Ha, kita ni adik perempuan dia. Abang kita ambil anak akak, kita tak ambil. Tapi anak akak abang kita ngopek dengan kita. Faham tak ke? Faham. Haa, faham tak apa? Haa, ne? Jadi kalau ikut syarat-syarat menyusu. Ne? Haa, dia syarat-syarat menyusu. Anak yang kita susu ni, anak akak abang kita ni, dia akan jadi anak susu kita. Faham? Ah, Orang tiga ni bagi anak kopek. Faham? Haa, <laughs> tak usah malu lah. Dia hukum syarat. Faham? Haa, anak susu kita. Ne? Haa ha, Kita jadi apa? Mother of milk Ibu susu <laughs> Mother ha, of milk ha, Kita jadi ibu susu Itu undang-undang Islam okay, okay, ya. Faham betul. lagi? Betul, ha, betul. Kita ibu susu Baby anak susu Okey Kita ni dengan abang Dengan baby guana pula Bila kita mak susu dia Abang kita pak selara susu Ah, Nampak? Ha, jadi pok saudara susu. Dan anak-anak kita, anak kita dengan baby, adik-beradik susu. Ha, ha. Dengan anak abang pula, nak tahu dengan anak abang ni hak lain. Tengok anak kita dengan anak abang kena ke mana? Sepupu. Maka baby, sepupu susu. Apa hak ni? Ha. Dia sama je. Okey, okey, okey, okey. Dengan anak-anak abang, sepupu susu. Nampak? Ha, dengan anak kita Adik-beradik susu Laki kita Bapak susu budak tu ha, Abang kita yang buat budak tu anak akak Dengan abang kita dia jadi mahram Anak tu Iaitu pok saudara susu Faham? Ha, anak abang kita tak jadi mahram Sepupu susu Okey? Ha, tapi syaratnya kanak-kanak itu Belum genap 2 tahun Masa menyusu. okay. Kalau 2 tahun dah genap atau lebih tak boleh Batu ada dulu di mana Dia tanya Suami dia terminum susu <laughs> ha, Sebab dia nak pergi kerja pejabat Dia pang dulu dia ni ada pakai pang jual ikan pong pong pang okay, boh okay. dalam botol lah gelas boh lah peti sejuk suami kau puluh pada tengah pagi balik ingat ke dash lady <laughs> rupanya dash mami ha, <laughs> dia pergi minum ha, terminum lah faham lagi Ha, jadi dia kata, adakah suami dia jadi anak susu wang? <laughs> ha, soalan. Saya jawab, ya, jadi anak susu wang. Jika suaminya belum umur 2 tahun. Faham lagi? Dan suamimu ada tak dah umur 2 tahun? Faham lagi? Ha, jadi tak usah tanyalah soalan gitu. Nah. Ha. Okey, okey, okey. Kemudian pula syarat lagi jadi anak susuang ialah lima kali menyusu yang mengenyangkan. Lima kali ngopek. Sama ha. ada ah. lima kali itu berlaku dalam satu hari saja. Pas subuh dia nyusu kali, kepuluh pagi nyusu kali, paloho kali, paso kali, tengah malam kali. Lima kali. Dalam masa hari pertama yang ambil baby. Ha. Jadi dah anak susuan. Allah. Atau lima kali ngopek tu dalam masa dua tahun. Faham? Jadi juga anak susuan. Okey? Ha. Ah. Okay, faham, faham, <clears throat> Ustaz. so, faham. Ha, jadi boleh jadi mahram. Bila jadi mahram, sekalipun dia tak boleh jadi wali nikah. Ah tu. Anak susuan tidak jadi wali nikah. Dia mahram saja. Mahram atas muka bumi ni tiga cara. Satu, nasab keturunan kita memang ayah kita, ha. mak ah. kita, tok kita, anak kita, faham? Yang kedua, musaharah sebab nikah. Faham? Hmm. Kita nikah dengan anak dia, faham? Ha, kita puang nikah dengan anak dia lelaki. pok dia jadi mahram kita sebab nikah. Faham? Ha, yang ketiga, radaah, nyusu tadi. Adapun akad akak akak ni tidak jadi mahram. Walaupun kita bela lama dah budak ni. Kita ambil ngetung teja itu. Zaman tung perok. 600 tahun dah umur budak. Tak jadi juga anak yang menjadi mahram kita. Faham? Jadi bila kita anak anak akak kita, anak susu kita tidak dapat pesaka kita. Maka ndaklah kita berwasiat. Siapa yang bela anak akak, ndaklah berwasiat. Kalau tak wasiat, tak dapat seseng pun hak dia. Ah. Ha, kalau ah. adik-beradik kita, kita ada anak tak ada anak, ada adik-beradik. Kalau adik-beradik bagi ke dia, okey. Faham? Ha, kalau tak bagi, nengung lah budak tu. Kalau kita mati. Faham? Ha, pasal duit kan? Ha, duit jangan main. Tak, harta benda. Ha. Soalan seterusnya. Suami mengaku duda dan mati bini serta tak ada anak. Apakah hukum status isteri? Jatuh atau tak, tidak talak? Ha, ni suami. Boleh harap punya suami. Dia kata saya duda. isi saya mati dah takat diboya. Bang, ha, ha, ha, saya tak ada anak lagi padahal sebang anak dia. <laughs> Nampak tak? Ha, ada juga lelaki bodoh lagu ni. <laughs> Jatuh tak talak? Tidak jatuh talak. Menaikkan bila dia kata saya duda dalam hati niat cerai. Ha, itu banyak letak dalam Facebook. Hal, kalau siapa kata duda, maka jatuh talak. Ha, Ramai mana? Ribu orang share. Itulah akhir zaman. Bodoh pun ribu share juga <laughs> Tak apa ilmu tak ada Tapi minat ke agama Bercakap Bila cakap peminat agama Menghancurkan agama Takkan orang yang minat agama Pana macam mana minat kali pun Diam Jangan cakap bab hukum Bab lain lah cakap Faham lagi Hukum hakah jangan ada kita ada qadhi, ada mufti, ada ulama dah. Betul, betul. Nah, ha. Batulah <clears throat> dikatakan orang yang kasih pada agama, dia merosakkan agama. Nah, mak rempit tak ada dah. Popoh dia cakap agama. Dia ham poket, ha tayar. Hang, ha anak-anak pelaju motor. Hang, kita orang-orang hak minat agama, minat sangat masuk bicara ha hukum agama. Nah, sehingga dikatakan banyak dia bara itu siapa yang kata dia bujang jatuh talak. Tahu tak? Noh dalam Instagram monogram kilogram. Faham lagi? Kilogram. Ha. Tak jatuh talak Betul Melainkan niat dalam hati cerai Masa lapah Saya bujang lagi Masa lapah tu niat cerai Jatuh talak Betul Kerana kata bujang adalah lapas kinayah Dia panggil Faham lagi? Ha. Saya tak ada anak lagi ha. Perkataan itu apa tujuan? Kata-katanya itu nak menghina anak dia Haram perkataan itu Nak? Haa <clears throat> tak jatuh talak tapi niat talak jatuh talak macam dia kata ke bini dia lah neh ha pergi baliklah rumah makmu ha kalau kata gitu niat cerai jatuh talak tapi kalau tak niat cerai tak jatuh aku puas dah tengok mukamu <laughs> dia kata lagu tu nah ha kalau niat cerai jatuh pasal itu lepas kina ya kina. lepas sindir faham ha soalan seterusnya Amalan bacaan surah sejadah setiap minggu macam wajib dah. Adakah baik amalan ini diteruskan atau macam mana? Kami mau dengar pandangan ustaz. Hmm. Kiranya ketiadaan imam yang hafal surah sajadah, dia amalkan muletak Quran kiam di hadapan imam. Amalan ini membaca surah ini dapat diteruskan. Minta pandangan. Ha, dengar baik-baik. Tidak ada pun dikatakan wajib baca surah as-sajadah dan sujud sajadah. Faham? Pendapat yang kuat sunat kita baca surah-surah ini jika ada dalam hadis Nabi baca afdal itulah yang kita baca. Tapi tidak dilarang bacaan yang lain. Faham lagi? Eh? Faham. Kalau datang dalam hadis Nabi baca semayang ni Nabi baca kuliah ya dengan kulhu maka afdal kita baca waktu lah tapi kalau kita yang baca aja baca yang lain padahal dalam hadis Nabi Nabi baca kulia dan kulhu kita baca surah lain hukumnya harus faham yang afdal sama macam Rasulullah begitu juga dengan doa zikir wirid dan sebagainya sebarang doa kita boleh baca Betul. doa nabi doa sahabat doa imam mazhab doa salafus soleh doa tu imam kampung kita, doa kita karang sendiri, doa kiai, doa wali, boleh. Afdal hak Rasulullah. Semua hak terbaik hak Rasulullah. Okey? Ha, jadi wajib tak baca ayat sajadah subuh jemaah. Ha, tidak wajib. Sunat tak? Sunat. Afdal tak? Ya, yeah, afdal daripada surah lain. Okey? Dan bila dibaca sujud sajadah ini datang pula sunat iaitu sunat kita sujud sajadah bila sampai pada tempatnya ha jadi tak ada masalah sebenarnya sujud sajadah setiap minggu cuma kata setengah ulama neh seeloknya kadang-kadang kita tak baca sekali dua supaya orang awam tidaklah menyangka bahawasanya membaca itu adalah wajib ha, ini pandangan setengah ulama yeah. setengah ulama kata molek juga sekali-sekala tu imam baca surah lain subuh jumaat yang tidak ada sujud sajadah faham lagi faham. supaya pak bila baca sokmo setiap minggu ada orang duk faham wajib kena baca Nah, ha, jadi ini pandangan-pandangan ulama neh ha, tak ada masalah molek juga kita baca lima minggu sajadah minggu kenang tak ada se Baca pula lapan kali Yang ke 9 Tak ada rasa Nah ha, Tak ada masalah Dan sujud sajadah ni Kalau kita baca dalam semayang zuhur pun boleh sujud Betul nah, ha, Dalam semayang maghrib pun boleh sujud Tapi keadaan kita Umat Islam kita ramai tak faham Jadi masalah Mayang garik sujud sajadah Nah Hak nampak okey lah Hak barisan belakang tak nampak Dia gerokok Faham? Ha, dia tak faham dia pun tak mengaji mana Neh. Ha. Hak makmum pula dalam tabir balik awal tu. Nampak <laughs> tak? Letak bukan habis. Neh. Ha. Jadi hak ni tu imam turun sujud saja dah. Mak long, mak ngoh. Tak, mak su, mak de ingat rokok. Faham? Tu imam naik balik, dia naik balik. Neh. Ha. <laughs> Jadi masalah. Jadi ya, tak salah sujud setiap minggu. Nah, cuma saranan setengah ulama' Elok kita tinggalkan sekali-sekala sujud sajadah tadi. Kita ha. baca surah yang lain. Neh? Ha. Kemudian pula pakai uh, Quran Qiyam. Quran mushaf Qiyam ni, hmm. mushaf untuk orang yang semayang berdiri, dia nampak mushaf tu jelas ayatnya ah, besar-besar. Ha, ayat, Dia panggil mushaf Qiyam. Qiyam. Faham tak? Eh? untuk imam-imam yang tidak menghafal. Okey? Ha, apakah hukum kita tengok Quran, tengok mushaf ketika sembahyang? Jawabnya, ada kalanya makroh, ada kalanya harus. Pendapat yang paling ramai, jika bukan sembahyang lima waktu, nak maka hukumnya harus. Bayang tawa, uh, terawih, Ah. Semayang-semayang lain Sunnah-sunnah Semayang sunnah. lima waktu Yang yang moleknya Hafal di dada Semayang lima waktu <coughs> Tapi tidak ada ulama' kata haram Tengok pada mushaf Bukan haram Khilaful Aula. Maksudnya Kalau boleh imam itu yang hafal Tapi jika tiada yang hafal Boleh melihat pada mushaf Okey ha, Kita yang tak hafal Quran Malam-malam bangun semayang tajud dua rakaat sudah. Semayang duduk tak apa. Buka musah depan letak atas reha. Biar kita khatam Quran 30 juzuk dalam semayang tahajud. Faham? Baca selah-selah saja. Eh? Semayang duduk, Quran duduk depan. Allahu Akbar. Boleh tak semayang sunat duduk? Boleh. Boleh ha. Nah, Pak Fatihah baca satu muka. Tak, rokok sujud. Rokaan kedua satu muka. Nampak lagi? Eh? 300 hari tak sampai setahun khatam Quran. Ha, nah, ha khatam dalam sembahyang. Allahu Rabbi, hebat. Neh, ha khatam dalam sembahyang. Hmm. Imam Syafi'i dia khatam dalam sembahyang tahajud juga. Tapi di rakaat pertama dia baca 15 juzuk. Rakaat kedua 15 juzuk. Ada seorang tabi'i tabi'i menegur kononnya konon Allah. bid'ah perbuatan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata aku meniru amalan Sayyidina Uthman bin Affan semayang dalam Kaabah. Tak lepas semayang Isyak masuk dalam Kaabah, semayang tahajud, mana lagi? Iaitu rakaat pertama 15 juzuk, rakaat kedua 15 juzuk. Neh, salam dekat dengan semayang subuh. Neh, ha, khatam dalam dua rakaat kita 200 tahun umur pun dah khatam-khatam. Allah, <laughs> la Kita khatam berita harian dengan Sina Bana. Faham <laughs> Sina harian? Nah, ha. AJK Surau telah buat kutipan untuk buat satu program sempena ia Ramadan. Tapi lebih berbaki. Macam mana boleh tak kita guna untuk program lain? Tak boleh. Jika kita sebut kutipan malam ini untuk buat... Haa... Program Maulidur Rasul Contoh ha, nah, Orang ha, pun ah, menyumbang okay, lah okay, Wih, okay. sekar dalam tank lah Ada lebih 100 Nak pakam dia lain tak boleh Pasal sebut Maulidur Rasul ha, betul. Ini patua ulama' Jadi kena tunggu tahun depan Atau beri pada program masjid lain Guna untuk Maulidur Rasul ha, ah, okay. Faham lagi? Ha, sebab tu kena sebut molek-molek eh? Kita guna sumbangan untuk ni Ni ni ni dan kediannya Pi sabi Sebut lagu tu jadi bila ada yang lebih, nak boleh kita guna untuk perkara lain. Ha, soalan seterusnya. Boleh tak kita ikut mazhab lain dalam amalan tertentu kerana lebih mudah dan meyakini dengan dalil itu? Baik. Boleh tak kita dalam mazhab Syafi'i ikut mazhab Maliki? Boleh. Syaratnya kita belajar. Betul. Faham lagi? Kerana imam-imam mazhab ni dia bukan Haji Maliki, Imam Maliki. Nah, Imam Hambali bukan Haji Hambali tukang gunting. Imam Hanafi bukan Haji Hanafi yang bawa Grab. Nampak tak? Nah, ni imam-imam mustahil. Jadi kita nak ikut, kita boleh ikut. Cuma jangan kita nak cari yang mana lebih mudah saja. Betul. Itu dia panggil tatabbu' rukhas, hukumnya haram. Nak cari kemudahan saja dalam hidup. Nah, ha. tapi kalau kita sudah terkepik ha? baru dia kata kita buka ruang supaya lebih longgar ha? al-umuru iza dhaqat saat. Imam Syafi'i pun kata jika kita terkepit kita longgarkan sedikit hukum betul faham tapi jangan longgar terus terlondes seluar faham ha? longgarkan sedikit pasal perut besar dah Ha, ha, supaya sangkut lagi di perut seluar tapi longgar sikit kalau pakai biasa ketak sangat ni dia buka habis nampak terlondes seluar ha? Ha, Jadi ingat Bukan kerana nak bermudah-mudah nah? Bila kita kepayahan kita taklik pandangan mazhab lain Tak ada masalah Okay guys itulah tadi tanya jawab ya Soal tanya jawab agama bersama Al-Fadil Al-Ustad Azhar Idrus Yang berasal dari Malaysia guys Dan dan kita dapat banyak sekali informasi di sini Banyak sekali ilmu di sini Sehingga kita ya sehingga kita mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran penting berkenaan dengan hukum, berkenaan dengan tata cara dan lain sebagainya ya. Semoga soal tanya jawab ini menjadi tambahan pengajaran bagi kita sehingga kita dapat memahami apa arti dalam kehidupan ini. Yang terpenting di akhir tadi. Jadi istilahnya kalau kita mau mengambil kita nih madhab Imam Syafi'i lalu kita memakai Imam madhab daripada Hambali seperti halnya di Mekah seperti itu ya teman-teman sekalian ketika kita wudhu Imam Syafi'i itu kan nanti akan batal nah kita diajarkan oleh mutawif ataupun pembimbing kita untuk belajar daripada wudhunya Imam Hambali seperti itu supaya apa ketika bersentuhan kita tidak batal nah itu juga boleh guys ya jadi buat teman-teman semua istilahnya betul kata Ustadz Azhar Idrus tadi ketika sempit maka kita akan longgarkan sedikit seperti itu tapi kalau kita istilahnya hanya mencari yang mudah mencari yang gampang seperti itu itu tidak tidak boleh ya kan itu hukumnya nanti ha haram wallahu alam bisawab masya Allah penjelasan Ustadz Azhar Idrus itu berkenaan dengan fikih berkenaan dengan hukum itu sangat sangat bagus sekali jadi rugi sekali buat teman-teman semua yang belum ketemu dengan Ustadz Azhar Idrus ya yang ada di Malaysia tidak hadir ke pengajiannya itu sangat sangat rugi sekali guys ya karena kenapa ya karena Ustadz Azhar Idrus ini adalah Ustadz yang betul-betul paham dengan ilmu perhukuman seperti itu guys ya oke Oke itu saja video kali ini kita akan lanjut di video selanjutnya ya teman-teman sekalian Jadi jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya Supaya teman-teman mendapatkan update terbaru dari channel ini Saya hampir